Vamos ampliando esta información desde nuestra unidad móvil junto a Helen San Román. Adelante, buenas tardes. Gracias, Karen. Buenas tardes. Decirte que la ciudad de La Paz posee pues, se ha destapado una olla de eh, actos de corrupción por el municipio paseño. En estos momentos, el, el exalcalde eh, de la ciudad de La Paz está señalando de que la empresa Persa habría incrementado el taso de aseo en más del 120% para el recojo de basura en la ladera este en la ciudad de La Paz. Don Omar, empezamos eh, en vivo para, la, para y a la televisión. ¿Cuál es la denuncia que usted está presentando? Hay sobreprecio de la empresa Terza. Bueno, yo quiero señalarles que el señor alcalde y el señor Chiñani han señalado el día de hoy que eh, su esposa del señor Chiñani trabaja en Terza desde el 2013. Quiero señalarles que el 2013 se firmó un contrato con Terza, se firmó un contrato con Terza para el recojo de la basura de toda la zona de la ladera este, que comprende periférica y comprende eh, Villa Copacabana. Se rompió un primer contrato con ISA para firmar este contrato con Terza. Se, se pagaba a Terza 141 bolivianos y se firmó con eh, Terza, se pagaba a ISA 141 por tonelada y se, eh, pagó se firmó con Terza por 322 bolivianos la tonelada. Sin embargo, como de emergencia ese contrato por un tiempo, el 2014 se firma este contrato, 5-11-2014. Después pueden constatar acá, no sé si está, está en directo, se puede constatar las firmas. ¿Quiénes firman? Firmen el señor Revilla y el, y el representante Terza, del 30 de julio del 2014. Este contrato está vigente hasta el día de hoy. Se firma por 10 años por 60 toneladas por día, por 322 bolivianos por tonelada. Lo que estamos pidiendo al vamos a pedir al Ministerio Público es que se nos explique cuál es el papel de la señora Medrano en la primero en la suscripción de estos contratos. Ustedes ya presentan la denuncia. Vamos a presentar la denuncia estos días, mañana, desde el mañana pasado vamos a presentar, estamos terminándola, pero además yo quiero decirte que este no es un este no es un tema simple. Nosotros el 2000 eh, habíamos hecho una investigación, esta investigación, que se publicó en un libro, o sea, es serio. Ya habíamos adelantado esta denuncia, ya que se estaba haciendo este contrato con sobreprecio, y así se realizó. Entonces vamos a presentar toda esta documentación al Ministerio Público para que establezca el vínculo, si existe influencia de la señora Medrano, que trabajaba desde el 2013, 2014 en eh, estos contratos con Terza. Terza eh, eh recoge la basura por 10 años de toda la vera Ladera Este y todo Villa Copacabana. Muchas gracias. Le agradecemos a don Omar Rocha, quien es el, eh, ex alcalde de la ciudad de La Paz. Una segunda denuncia que existe, eh, Karen, acá en el municipio de Paseño, pues se habría incrementado la tasa de recojo de basura en una tonelada. Si antes se pagaba 140, ahora se paga 300 bolivianos administrado por la empresa Terza, la que está siendo cuestionada también por Alpacoma. Karin, con ese informe retorno a Central. Muchísimas gracias, Helen Román. Estamos atentos con este tema.